طبعا انا الحين في السيارة ونازل علينا طبعا آه، اللي يسمونه بلاك ايس في السيارة شوفوا من قوة البرد القزاز غداء مرة ما يبي له شيء دفه كذا يطيح بس سبحان الله خسرنا قزاز شو القزاز ها Ha <laughs> مغلف مغلف على السيارة تغليف ما شاء الله بارك الله رفعنا القزازة الحمد لله رب العالمين